Buenas mañanas. Yo sé que ustedes me quieren votar a mí. Sé que soy el candidato número uno de todos. Pero no le voy a dar gusto a nadie. ¿Entiende? Yo no quiero ser presidente de los argentinos. Primero porque no nací en Argentina. Nací ¿Sabe dónde nací? En Borneo. Mm, ahí nací. Ahí nací. Y no quiero ser presidente. Y si yo fuera presidente que ustedes me quieren votar, y yo sé que me van a votar igual porque yo soy antipresidente, a partidario, la política mm, lo que menos me gusta, me gusta mucho el arte, el arte no va con la política, salvo los lo que se hacen que está con la política y está con el arte y no sin una cosa ni otra, que eh, mucho abarca, poco aprieta. Las medidas mías que yo tomaría si fuera presidente de la nación argentina serían estas. Primer lugar, primero y más importante todo es la educación. La educación los chicos tienen que estudiar. Jardín infantil obligatorio, primario obligatorio, secundario obligatorio, facultad, carrera larga obligatorio. Gratuito todo, gratuito. No le va a gustar a nadie que sea gratuito, van a querer cobrar. Y bueno, yo no le voy a pagar a nadie. ¿Qué digo yo? ¿Qué yo? Los las maestras y los profesores van a, van a ganar lo que... Eh, ¿Vio lo que ganan ahora? Van a ganar 10 veces más. Así, ah, miren los ojos míos, miren, para que vean que yo no miento. Van a ganar 10 veces más y nadie va a querer ganar más de más. Todo van a querer gana de menos. O no, no es así, porque la vida todos quieren gana menos. Porque si gana mucho, te sobra plata. ¿Y qué va a hacer? Nadie, sabe qué hacer con la plata. Me pica la cabeza, ¿qué pasa? ¿Taranchero? Bueno. Y otra cosa, en segundo lugar, en segundo lugar va a estar la salud. La salud, los hospitales. Todos los hospitales van a tener alta complejidad. Todo gratis, gratis, gratis. Cualquiera se va a operar del corazón y el mismo día se quiere operar del apéndice, se opera del apéndice. El mismo día se quiere operar del cerebro, se opera del cerebro. Ah, todos van a operarse el cerebro. Eso va a ser una obligación. Porque hay que cambiar la mente argentina, que está muy atrofiada. Entonces, hay que, hay que tener otro pensamiento más evolucionado porque tenemos que ser países más que desarrollados. En tercer lugar, va a estar el trabajo. El trabajo va a ver de vuelta fábricas, fábricas donde uno hace un, un tornillo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Entonces no tenemos que importar nada. Al contrario, es exportado. Importado nunca más. No se puede importar más nada, nada. Todo argentino, todo argentino, argentino. ¡Hoy los sagrado, libertad. Bueno, cuarto lugar, cuarto lugar, va a estar la seguridad. <laughs> Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, pibito y pibita. La seguridad va a ser jodida. Jodida. Porque ante todo la libertad, que seguridad me hablan. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Porque no hay libertad. Si todos andaríamos bien, andaríamos como que quisiéramos por la calle, nadie dice nada de esto, no va a haber ningún problema. ¿Qué problema va a haber? La libertad es responsabilidad, ojo sinónimo de responsabilidad es libertad. Lo otro es libertinaje. ¿Qué consiste? No hay que perjudicar al prójimo. Después uno puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Si uno quiere saltar en la plaza, ¿eh? vamos a suponer que quiere saltar en la plaza, vestido así con una tanguita. Una tanguita, una linda tanguita, gozadita, gozadita. Lo puede hacer con la tanguita, aunque es un hombre, no importa, que está con tanguita en la plaza como un hombre, no importa, lo puede hacer, igual no está molestando a nadie. Está bailando, bailando. Nadie puede decir nada, cada uno puede hacer lo que quiere, tiene que ser libre la vida, y no molesta a nadie. A ah, eso sí, molestar qué significa? Nada de insultar al prójimo, eh, prójimo nada, nada de de burlarse a con nadie, nada de hacer, eso no. Eso, eso va a estar prohibido por el presidente de la nación, que sería yo. Y voy a tener mis, mis yo diría piezas como en el ajedrez, que saben eh, detectar esa falencia del pueblo argentino. Todo lo demás, ministerio, todo lo demás, del campo, todo va a ser un una producción impresionante, porque tenemos riqueza para tirar para el techo. Vamos a volver a comer lo como debe ser. No hay pobreza, basta pobreza. No va a haber más pobreza, porque si hay un pobre, si hay un pobre se castiga porque hay un pobre. ¿Y a quién se va a castigar? Al que no es pobre, porque no puede haber pobre. ¿Cómo haber pobre en un lugar rico? ¿Dónde, dónde está escrito? Todos tenemos que, por eso, eh, por eso todos, escuchen bien, van a, operarse todo gratuitamente en el hospital que va a tener toda la complejidad perfecta del cerebro. Todos se van a operar el cerebro y no va a ser riesgoso, todo, nadie va a morir. Morir. Nadie. ¿Entendió? Nadie. Nadie. Bueno, igual yo no voy a ser presidente. Porque no quiero ser presidente. Pero yo sé que ustedes me van a votar. Y yo voy a tener que estar ahí, sentado en el sillón, que lo voy a lo voy a, destrozar Porque yo no, me gusta, me gusta sentar en un banquito como te dicen todos. Yo estoy sentado en un banquito ahora. Yo soy el hombre del banquito. Bueno, los dejo a todos ustedes para que piensen si me, si me van a votar. Yo les recomiendo que no me vote porque a mí no me gusta ningún partido político, nada, nada, nada gremio, nada, nada. A mí, antigremial, anti de, todas esas cosas. ¿eh? Yo me manejo libremente con la gente, así, y cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno con su profesión, ¿eh? para salir el país adelante, cada uno con su profesión y lo que sabe hacer. Y libre, nadie que cuestionar, no, porque Juanito se, se, fumó un cigarrillo. ¡Que fume! ¡Que fume! Porque no va a llegar a fumar dos. ¿Por qué no va a llegar a fumar? Porque está operado el cerebro. Y el cerebro no te, da para fumar dos cigarrillos. Te da para hacer algo artístico, creativo, alucinante en el laberinto de la vida.